реактивдүү кыймыл бир нерсенин курамынан экинчи нерсенин бөлүнүп чыгышы менен пайда болгон кыймыл реактивдүү кыймыл деп аталат ок атуучу куралдын өз ара аракеттенүүчү күчү окторду снаряддарды кыймылга алып келет жана ошондой эле куралдын өзүн артка кайтаруу деп аталган нерсеге алып келет артка кайтуу реактивдүү учактарды самолетторду кыймылдатуу үчүн маанилүү реактивдүү кыймылды иллюстрациялаш үчүн чыңалган зым менен бекитилген шарды карайлы эгер шарды үйлөп жана кысылган абаны чыкканга жардам берсек анда шар реактивдүү кыймылга келет абанын шар менен өз ара аракеттенүү күчү шарды абанын багытына карама каршы кыймылга алып келет көрүп тургандай аракет эткен күч шарды кыймылга гана алып келбестен өйдө көтөрүлгөнгө дагы багыт берет ушундай эле кыймылды реактивдүү учактар самолет Дагы бир тажрыйбаны карап көрөлү бул тажрыйба нерсенин курамынын экинчи нерсенин бөлүнүп чыгышын эмес ийкемдүү чөйрө аба же суу менен өз ара аракеттенүүсүнүн көргөзөт бул кыймыл демек реактивдүү болбойт мындай кыймыл жасоо үчүн жеңил кыймылдуу арабаны колдонобуз арабада кичинекей мотору менен пропеллер орнотулган мотор ачкыч аркылуу ток булагына туташкан эгерде ачкычты бекитсек пропеллер айлана баштайт пропеллер ыргыткан аба башка багытка ал эми араба карама каршы кыймылга келет араба менен проперлердин өз ара аракеттенүү күчтөрүнүн бири арабаны кыймылга алып келет башкасы болсо абаны карама каршы багытка ыргытат ушундай эле метод менен кеменин винти сууну ыргытат сууну артка ыргытып кайра алдыга кеме менен кыймылга келет реактивдин багытын өзгөртсөк арабанын кыймылы өзгөрөт ал үчүн моторго пластик чөйчөк кийгизебиз эми чөйчөктөн вертикалдуу багытта аба чыгат жана өз ара аракеттенүүчү күчү арабаны түртпөйт араба токтойт дароо чөйчөктү алсак арабанын кыймылы кайра пайда болот